Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametangaza nyongeza ya asilimia 45 ya mshahara kwa wafanyakazi wa umma laki saba siku tano kabla ya uchaguzi mkuu. Haya yanajiri wakati kwa bei kufikia asilimia 85.5 mwaka jana, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa ndani ya miaka 24. Hii ni News and Updates na mimi ni Adele Watts.